Hola, sóc del Pasqual i estic tinguin representació del grup d'àcids primer A, grup 6. Primer de tot, m'agradaria agrair-vos l'oportunitat i el fet d'haver-nos fet finalistes, haver elegit finalista a la nostra pàgina web museodelmarlaràpita.cat. Aquesta idea va sorgir ja fa temps. En el nostre centre normalment se'ns suposen casos hipotètics en els quals se'ns planteja que som un grup d'informàtics que ha sigut contractat per una empresa per a dur a terme una, una tasca concreta. Eh, en aquest cas, eh, com teníem l'oportunitat de fer ús d'una plataforma eh, de hosting, vaig pensar que podíem, fer, podíem plantejar un cas real. La idea que va sorgir va ser brindar al museu del nostre municipi, Sant Carles de la Ràpita, amb una web pròpia per a, per a brindar-li una identitat dins les xarxes Dins l'entrevista vam preguntar al suposat client com imaginava la seva web ideal per al museu. Ens va dir que li agradava com estava organitzada la web de l'Aquàrium de Barcelona i la del Cosmocaixa, i ens va proporcionar també fotos i informació sobre el museu. Amb el material ja en mà sols ens quedava investigar un poc com organitzaríem la web. Vam trobar un disseny que ens agradava. Amb Bootstrap vam adaptar la web a la idea que teníem en ment. El primer que volíem que vegués la persona interessada en el museu era una portada vistosa amb una imatge del museu i l'història del mateix, seguit de la informació bàsica d'interès com ara l'horari, esdeveniments pròxims, el preu d'entrada i informació de les sales amb les que compta. El tècnic del museu també volia que hi haguessin enllaços a les xarxes socials de l'entitat. Aquestes van ser col·locades al peu de pàgina i a la capçalera de la mateixa, també vam afegir amb CSS un slideshow a la secció de galeria per a que la gent pogués veure una petita mostra de cada sala. Amb JavaScript vam fer botons amb text desplegable i també vam afegir un iframe amb l'ubicació del Museu de la Mar de l'Ebre. L'últim aspecte que vam afegir va ser fer ús del servei de missatgeria que oferís Dina Hosting per a fer una secció que servís com a bústia de suggerències on els visitants poguessin deixar la seva opinió. Respecte a com s'han repartit les tasques, un servidor ha sigut l'encarregat de posar-nos en contacte amb el tècnic del museu i l'entitat, juntar el material i la informació. Els meus companys, César i Adrián, han sigut els encarregats de muntar les fotografies i entre tots vam afegir les parts de la informació a la pàgina fins tenir un projecte complet. Bé, ja hem vist tots els elements que conté aquesta pàgina web. Sols cal respondre una pregunta, i és que nosaltres sí que pensem que aquesta pàgina web tindrà continuïtat. Està en procés el plantejament de la implementació d'aquesta web al director del museu. I és que pensem que un primer premi en aquest concurs li donaria la visibilitat necessària que necessita per a aquest projecte si per a que aquest projecte fos aprovat. La creació d'aquesta pàgina web ha estat bastant frenètic. Hem tingut poc temps i en això si li sumes eh, totes les dificultats que hem tingut per a triar un estil de web que ens agradés, es crearia una llista de dificultats interminable que no donaria temps per a explicar en aquest vídeo. Però en definitiva ha sigut tota una aventura i ens ha agradat crear-la. A l'acabar ens ha quedat un projecte complet que hem pogut presentar en aquest concurs i el que, més, i el que és més important, un projecte del qual està satisfets. Esperem que us hagi agradat.